Hmm? <coughs> abula nga ŋŋenda omumaliriza njagala okutwala omukisa guno nalabye didi producer gwe bayita didi naye abayimbi muyigo siima muyigo siima kyobulaze nga ze nzinti oyina nekyoŋŋamba mba oli muyimbi ebyobuyimbi binkwatako sipiika akumanya ow'eggwanga nze saabategeera kubanga muliso eh, eh, nze saakulaba buloga mumbeera mbi nga ndyoke ne muleka naye producer didi yakuba engoma za kenzo mu biseera nga bakenzo tebayina sente toyinza tugamba mbu kenzo yasasulira ennyimba ezo sente ezizijjamu sitamina simanyi superstar simanyi bolingo bambi yakolera ennyimba nyingi mu mutima omulungi mu mutima omulungi fenna ensi erina weetuzitowerera naye waliwo omuntu aba yakuyamba n'atuuka mu mbeera nga naawe wennyini ate yo embeera gy'alimu ekuswaza nze kati senga nfuuka homulesi amiisi kiggundu akola buli kimu newe mba ngudde eddalu amekinga suwa bantwala ebutabika obutaddamegi nga linnya lye olw'okuba nali nkolaganyeeko naye ne pulezidenti ne sipiika kyekyo kituteeka mu nsi naye omusajja waaba yakolera ku ŋŋoma ezaakuba ne zigenda ate si kenzo wekka si kenzo palaso siba baani mwenna kiba kiswaza mmwe okulaba puroduusa ng'asula bw'atyo ne woba wamuweeza myusiki naye waliwo kyekiyita human being human okiwulira tuyinza obutakkaanya naye nze siyinza kubeerawo omulesi penge nandaba nande katasobola ne waba ayagala okwegulumiza naye mu butuufu ddala ddala omuntu eyakuproducingira ku nnyimba ng'okyaziyimba nga bakyazikupangisizaako ne woba wamusasula ensi n'emutawaanyaamu liyalo osobola omuleka n'abanga producer didi nze abayimbi b'e uganda mmwe nagaana obbategeera kyova olaba bwokola ekintu nkusunsula sunsula nenkuteeka wali mwe bagasiya mwagala abawaana mwagala abawaana embwa mmwe mwagala abawaana bisiraani nze nagaana era womanyira ngaoli kayimbi nkuyingi nkusesebbula newe baano webawaana balemisiki kuba nkimanya abo abavubuka n'abasajja balina emitima gya kinafiku waliwo emitima egyekinafikuuni ng'oli munafikuuni ku mutima siyinza kufuna globoway byawaizi ne acumulatinga sente nendaba omuntu eyankwatirako inza ikyuli sisobola era nkwata ekitono ne muwa naye nisinza laba muntu ng'asula enseerema abantu bangi naye omuntu nga yakkolerako ku luyimba ng'okyaluyimba bakusasula olowooza producer didi yeetaaga sente mmeka ddala ddala nalabye omusajja n'ennaku n'enkwata ku mutima neŋŋamba obwo obusajja obuyimbi bwonna fikuuna nze kyova olaba nze ekyuli nze seeguya muyimbi nzo ndaba mu Uganda wakanda baserefi n'abayimbi bameka ah, nze nsanga sipayisi nsanga loja sanga nsanga abayimbi naye gwe mbuuza ti isimo ndaba n'ebifaananyi bekaa n'abayimbi abayimbi abamu bajja kunzitira ebifaananyi baddugala nze waliwo abayimbi beisinza kwekubya nabo bifaananyi aa ah, ah, nga wadde muyimbi nga sisaakwekubya naye ekifaananyi ajja kunzitira ekifaananyi addugala kwe bagatta emitima emibi naye omusajja nga yakola ku nnyimba tubeere honest olaba osanga muntu gw'otamanyi nakwasa nnaku abo abasajja be basanga abantu mu kamera ne beefuula abawaayo naye omusajja kubanga mbabuulira amazima aba ennyimba ezasooka mu songs avenue between 2000s abayimbi bali batutumuka nga tebalina sente ngaate n'abaproducinga nabo bediscovery nga buli omu yayamba just munne ensi ekyuka naye osobola okulumirirwa martin betta nemugamba ne producer didi okwogera nti yabakolera ku nyimba eh, nakyo kiswaza emeji yamme olwedde olwedde kale nga martin betta omusajja owomutima eyasomako nze wembeera gwe nga nedda nga twakakola n'ebivulu tuli ku ttiimu muwozi tugenda muyimbire no baba wadde abayimbi miliyoni 15152 omanyi naabo abamuwozi batijja butijja balekawo ababakolera nze kyovaolaba nga nabeesonyiwa mr frank agasumba ababuulira mazima nabeesonyiwa nsigala bakubira jjamu mu sente muzikwata ne muziwa abayimbi abayimbi tebalina bye bapromootinga bintu bya muwoozi naye mukwata sente nemuzibawa fene mutulekawo nze naddayo wa museveni kubanga nalinda ndabe ekintu kyemwofalinga ngaomuntu temutwagala ku kampeyini zammwe kampeyini zammwe zammwe bebe bani bayimbi bakenzo kati kababoogerere mu bantu abo baboogerere ekyo kyo baboogerere nange nategeera sikyayogerera bya bwereere abayimbi mubakwata ne mbawa millioni zizesi kati muhoozi agenda mu western uganda bakenzo be mwawadde basimu naye ngaabo boogerera ddi muhoozi bamwogerera ki strategi yammwe ejja kufuloopinga lwa kintu eki lwakulowooza nnyo lwakwerabira mugenda nabiriko mupakuka nabi mbuulira mr franka gasumba balamu mbuulira abayimbi boogerera ddi muhoozi bamwogerera ki naye kati bemukutte bemuwadde mugende nabo nze naddayo wa museveni mbabuulira nadda wa museveni toyota mmusanga ne mukubira kujja yee mubeere ne ssente mukole ebintu byammwe ffe mwabitujjamu nze isima njogera alaali omala kusanga emma munamubuuzako batota naye nga sitrategi yammwe yonna ejja fulopinga ejja fulopinga ejja fulopinga kubanga namwe mwenyini temumanyi kituufu mupaala bupaazi kati okuva muwozi movement weyabaawo mbuulire abasiba bajogerera ddi ddi naye olugira nga basamaala nga bafuna bayimbi nze saagala muntu onkubira essimu ng'ombuuza ebintu bya simanyisima tekati mwemwagala ffe twogerere ku bwereere mwe mufune babasasule mukwateko muwe abayimbi nze tewali yampangisa kwogera mbabuulira ebintu byammwe byabayuuza mwagala kukozesa bukozesa mukozesa bukozesa timu muwoozi kwata tishat timuwoozi kwata tishat ngaomuntu olina kyomuwa mwanvugisa emmotoka yange empaka aluwa nenkomawo kikye mwampa kati mutijja n'abayimbi abayimbi kababoogerere abayimbi kababoogerere nze sijja kubyogerayo yes sijja ebyo ebyokutukozesa simanyi nompa kwaga toyota nakoowa era nkulaba mu motoka toyota ondako nga nkunyega nkubira jambo neneeyongerayo kuba nategeera ebintu byammwe byabayuuza yes kuba omanyi omuntu wanawuli erinnya jje nomuwoozi nga jadduka aa eyo ennyama ekutula amannyo mufune bemugiwa faawo twavaawo feebyo ebyemmere twavaawo mutwale abali bemmere bagende musombe mutwale muserebuleti nge naye bannayuganda si basiru mujja twetaaga kati mugende n'abayimbi bajja boogerera naye tayimu ejjatuuka mujja twetaaga nze mbabuulira mbaagala nnyo mbaagalira ddala bampita ichuli nsigadde ndi ku museveni museveni tava ku main ebyamuwozi sibitegeera sibitegeera ge mazima sibitegeera obasangaeyo mu bukuukulu bwabwe obasanga mu bukuuku mr kasumba sibitegeera bebe sibitegeera nga tulinze tuwaza omusajja netuwaga netuwaga netuwaga watuukawo pate n'okusasula abasasula bayimbi nebamala bemfe netuwaga netuwaga netuwaga owatuukawo pate basasula bayimbi nabo nebetwala mu motoka zabwe nebatuukayo netuwaga netuwaga muwoozi muwoozi aa nze ikyuli naddaa wa museveni kwedikwota ekyambogo wendi tiimu museveni tova ku main awo wendi mbagala nnyo mbagalira ddala bampita ichuli e till we meet again uh, tomorrow morning oba 7 o'clock ku tiktok my tiktok formula me love you so much it's always been nice talking to me it's always nice to meet me ichuli e alone thank you so very much till we meet again it's nice tulina apartments wali ku acrit mu kwa crit of entebe express iway ate nga wano osobola okubeerawo ku mitwalo nkaaga egya dola nojja noba ne baneiba abalungi ngaobeera kwa express president buli wagenda akubira ku jambo so ladies and gentlemen ngaoli out there jangu tukutwale ku hampam villas olabe the beauty of being in uganda kombaka constructions tusiiga amayumba tukola tiles tukola pavers tukola talazo stainless gypsy fountain pavers tuziteekamu zonna nga sinnagenda waliwo kampane eyabataka etunda pavers nagirikomendinga mukwano gwange amufure mayanja aguleyo pavers naye ekyampeddeko pavers zemwawadde amufure zonna zonna zimenyeka bumenyisi mbedda mbakubiramba wecomplain temukkiriza kampane yabataka eri wano wano off kigo road naye madamu bwoba bwoti bwokole emirimu gyo kampani egenda kugwa ngenda gikuba ku ttaka siina budde i cannot recommend someone najja mu kampani yammwe bamuwe pavers ne batuuka oziteeka mu lujja nga buli gye bateekamu emenyeka kampani mmwe ngenda bakolera vidiyo egi egi naye we maneja woonaosigalawo ojja kuwulira kwata peva z'omusajja ozimuwe mangu nnyo waayo pevas ezo mangu nnyo client bamuyita amufule mayanja ali mu america kampani ya tayiruz eri wano wano wano wano wano wano wano lubo wa awo yabatake nze nabali commendinga naye mba muli babbi ate sina kyabakolera mbagala nnyo mbagalira ddala abantu abandabye guki guki uh, eh, lenlove kalungi uh, mm. yes fetu tisavinga sente fetu ogerera abasajja naye abasajja bobola abamuwozi project bali fane <laughs> bali fane betuzeyo mu busipiika apartiment nebelimba nebe, mwerimbe naye bannayuganda babalaba mwe mwerimbe simanyi sente kati abayimbi baboogerere abayimbi babo tobeereyo neweeyogeza mu bintu byotafuna sente bannaye bannayuganda babuulidde ebintu byonna bya ssente omuntu takulimba mbuwa waana waana omuntu ku byobwereere bo bafuna ssente bazimbya apatimenti abo bemulaba mu byamuwoozi bayina ssente mpitirivu naye bo bebazeewa bokka abalala ne bagamba tuwagire ane nga tituwagire aha abambe sirimu tuwagire sirimu tuwagire mukulu bebekuulu yes newobeera onjagala nnyo newobeera ki wobeera nga mu pulaani zo siriimu sirina bwe nkuwagira mwemutulaze nti mu fyucya pulaani zammwe tetuliimu kati tujja kgenda tuwagira abo abatutadde mu pulaani ge mazima ne bwaba bobi nga yantadde mu pulaani politics waali alina interest yo gwowagira wenzuulira nti temuli nange nga nange empagira ali nange oba bansiba nga bansiba oba mbeera mukomera nga babobu yan naye nga sijja wagirira muntu yenna bwereere omwana wa pulezidenti ng'akola kampeyini mu bitundu ng'omuwagirira obwereere omwana wa pulezidenti mwagala tumanyira mutuyita basiru fe tetukimanyi ti omwana wa pulezidenti gweoyinza otugamba omwana wa pulezidenti alina ssente muli bayaaye temutuleeta okwogera ebigambo mu bantu abali ku ezo ttiimu bazimbye ebizimbe bazimbye buli wamu bagagga bazibu naye baagala ate omunauganda yayogerere bwerere yogerera mwozi yogerera mwozi mwe mumwogerera mutya mumwogerera bwerere omwana wa purezidenti ayiza obaana talina sente mutugjeeko akajanja tetulya mu maka gammwe mumugende mumuwagire mugaggawale mumutwale muwagire mweka mulya sente mweka ate nemumaana emutandikowoza eh, isima eh, vidiyo ya mwozi okoze ndi muntu ndi muntu ssebo mwemulowooza ffe twajja kuyoola kasasiro mmwe buli kimu ne mulya buli mwozi gyagenze ne mugenda buli wamu ne mugenda buli wamu ne mugenda ffe ne mujja ne mutugamba ea muwagire prezi omwana wa prezi omwana wa prezi bobi wayini akola bubi tujja tuuka mutulemesa okuwagira ekyo ye message loud and clear